հայերի բաց սիրելի բաց մեր հին ու նոր քոչարի երբ դու ձանձրանաս ու տխրես միլա միլա միլա միլա Երբ քեզ ընկերներ չգտնես ենք էլի լիլի լի էլի լիլի լի մեր բարան չափ սիրելի քոչարի հեյ էլի լիլի լի էլի լիլի լի դե մոտարի սապարե լավ ընկերների ձերքատուրից բարեն քոչարի մեր պապերն են բան էս բարեն Schachtel. let's become friends. Give me your hands and let's become friends.